Euh, là, actuellement, j'en suis... Euh, bah, j'ai commencé, euh, mais le cœur du truc n'est pas fait. Il y a l'intro, l'intro ça va, mais il n'y a pas la fin. il y a... ouais, quelques scènes, mais il va falloir encore que je tourne pas mal de trucs. Non, je vais plutôt commencer euh, par le mauvais film. Le mauvais film, c'est le film euh, là, pour moi, c'est pas encore trop clair euh, comment ça va s'arranger tout ça. très, très très prétentieux, par exemple, de faire un mystère, de ne jamais l'éclaircir en disant « Oh, le spectateur n'a pas vraiment besoin de comprendre ce qui vient de se passer ». Quelqu'un On voit que c'est faux, que c'est pas crédible, alors on recommence. On recommence et on essaye de, faire un maximum pour que, le public puisse, y croire. Euh, euh, non. Non Non on voit que c'est faux, que c'est pas crédible, on recommence. On recommence et on essaye de, faire un maximum pour que, le public puisse, y croire. Bon ouais, mais ça, enfin, je veux dire, encore une fois, c'est le jeu du caméraman c'est de l'angle de la caméra. On se touche jamais, tu comprends Donc on se touche pas, donc euh, là, si tu veux mettre une claque, genre... non, mais... Rien off. Ah, ah était bonne Ouais, elle était belle. elle était cool. pas spécialement. Il y a des films sans scénario qui, qui sont très bons aussi. Sans message, sans message. S'il y a un scénario, mais sans message, pas spécialement. J'aime bien les films. Envergure un peu plus, un peu plus grande, parce que le message, je sais pas, Je sais pas. Qui peut le plus, peut-être